Sesonkityökalun avulla määritellään konseptin tärkeimmät ajankohdat, vuosi, kuukausi, viikko ja vuorokausi tasolla. Tämän tekemisessä kannattaa hyödyttää asiakasymmärrystä, erilaisia yhteiskunnallisia rytmejä, on ne sitten viikkotasolla, kuukausitasolla tai vuositasolla, ja, ja pohtia, että mikä se oman konseptin todellinen rytmi on ja, ja missä on tärkeimmät sesongit. Tässä on esimerkki matkailupalvelun sesongeista, jossa luonnollisesti tärkein sesonki on tuolla kesällä. Sitten myös viikonloput ovat tärkeitä paikallismatkailijoiden kannalta. Ja sitten vielä kun otetaan huomioon, että mihin aikaan ihmiset tyypillisesti tulevat ja menevät, niin voidaan hyvin lähteä rakentamaan konseptia, joka vastaa näihin ajankohtiin.